Hast du jemals schon von ihr geträumt? Hat sie dich schon mal im Traum besucht? Der Traum von ihr wird bald mehr sein. Dieser Traum wird unsere Zukunft sein. lässt uns beide nicht am Weg zurück. Diese neue Welt entsteht inmitten der alten Vertraust auch du in diese neue Welt. Glaube stets daran, dass du zu ihr gehörst. Sei sicher, dass sie schon begonnen hat. Und dass sie nie mehr wieder von uns geht. Diese neue Welt entsteht im Mittel. Welt macht alles neu. Sie kommt und rettet uns. Versöhnt, Vater, Mutter, Kind. Neue Welt, niemand hält dich auf. Neue Welt, niemand hält.